Muy buenas tardes. Desde el corazón de Madrid, de Madrid al cielo, estamos con Hayon, con Gold.com y antes de nada desearles un muy feliz año nuevo. Feliz 2019 y a Upa Aleti, A Leti. A ah, Leti. sí. Porque hemos venido aquí a uno de los sitios más emblemáticos que es el Pimiento Verde en Madrid, al lado de la Plaza Mayor. Y estamos celebrando el primer año donde... Eh, eh, el nuevo estadio, el Metropolitano, uno de los grandes estadios, va a coger su final de la Copa de Europa y ojalá podamos estar aquí celebrándolo. ¿Qué tal? ¿En España? Bien. Sí, muy bien, me encanta España y Madrid y Atleti. ¿Te gusta? ¿Y has probado las alcachofas? Es una de las mejores alcachofas del mundo. Verás porque te van a encantar. Bueno, del mundo, del universo. ¿Y qué tal la experiencia en España? Muy bien, porque me encanta el La Liga, sí, fútbol de España. Por eso yo fui a muchísima estadios. Sí, estadios. Estadio Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Sí, y Camp Nou. El Camp Nou. Camp Nou y... Ah, Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Etcétera. Etcétera. Wow, tenemos aquí a una futbolera internacional. Entonces, enviar a gold.com un beso muy fuerte, un feliz año nuevo a Seúl, a Corea del Sur también. Gracias. Happy New Year. I hope to see you soon. Please come back to Madrid or even Washington DC where I live. Un beso muy fuerte y aupa Leti. Y aupa Leti. <laughs> y aupa Atleti. Atleti. Atleti. Alleti, Alleti, Alletico de Madrid. Alleti, Alleti, Alletico de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor. Porque siempre la afición se estremece cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde también te llenará. ¡Gracias! Gracias, gracias. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!